Boas. En este vídeo tratarei de ilustrar como utilizar a aplicación Galaxy Connect para interactuar con o seu móvil Android no escritorio Nome. Este vídeo está feito sobre o escritorio Nome que ven coa distribución SUSE Linux Enterprise Desktop, inda que en OpenSUSE funcionaría exactamente igual. En OpenSUSE é máis habitual ter Plasma como de entorno de escritorio e a aplicación orixinal KDE Connect funciona de forma similar pero a hora de instalar é bastante diferente. En Plasma instalas a aplicación e listo, mentras que en Nome KDE Connect é unha extensión do escritorio. As extensións, recordemos, son a forma de eh, engadir algún tipo de utilidade de deseño ou outras características ao noso escritorio nome. Para comezar, vamos a instalar a extensión. Para iso vamos a url extensions nome org e como en este entorno nunca instalei unha extensión, pois o primeiro que teño que facer é instalar o gestor de, ext de, de extensións de nome. Temos aquí para controlar as extensións de nome Shell, este sitio debe instalar eh, a integración de nome Shell, etc. Pinchamos aquí, continuamos a instalar, engadir, vamos a asegurarnos de que, ainda se usásemos unha sesión privada do navegador, funcionara, E xa está, xa temos o noso sector de extensións. En a propia primeira páxina probablemente xa teñamos a vista GAS Connect. Pinchamos GAS Connect, nos conta un pouco o que é, que é unha extensión para traballar con Nautilus, Chrome e Firefox, e que é unha implementación con, completa e non permite, ni siquiera permite que este instalada KDE Connect. Ben, As extensións actívanse con este interruptor de aquí, pondo en ON. Pinchamos en OFF, se desplaza o esta marca, este botonciño, e xa temos a nosa extensión instalada. Isto como fixen antes, para probar, non me pideu autorización específica, o normal é que aquí salise unha, unha fiestra que queres instalar isto e dis sí ou aceptar. Vale, unha vez instalada a extensión, aquí nos sale dispositivos móviles e aquí configuración móvil. A idea é que o dispositivo que debemos configurar apareza aquí, en, esta, en unha lista. Podemos ter un, podemos ter varios, Entonces, lo que falle, buscar si en la red hay algún móvil conectado. Gase Connect, igual que KDE Connect, funciona por la red local. O móvil tiene que estar conectado a misma red local. O computador puede estar instalado, estar conectado por, cable e o móvil por wifi no tiene nada que ver, pero sí que tiene que estar conectado a misma red. No vale que ti estés conectado con datos, e o, o computador este conectado con o router normal. Ben, como vedes aquí non, non amosa ningún resultado. Por defecto, para comunicarse con un dispositivo, con calqueira dispositivo de rede, o sistema operativo emprega o que chaman portos. Ten unha lista de portos e cada dispositivo se conecta a un porto determinado. Por exemplo, as As webs normalmente usan o porto 80 ou ou 433, isto sería o mismo que conectarse aquí. Perdón, 443. Aí vai. Hai un, un fato de portos e cada porto ten unha funcionalidade específica. Cando abrimos os portos, permitimos que un dispositivo determinado se conecte a ese porto. E GSE Connect non é unha excepción. GSE Connect usa varios portos para a súa comunicación, según estés mandando ficheiros, según estés usando como, como unha sorte de manda a distancia ou de, ou de, ou de paz. Fagas o que fagas, neces eh, cada cousa vai a un porto e todos os portos que poida requerir teñen que estar eh, disponibles. Aquí vemos que sigue sin conectar porque eses portos non están eh, disponibles. Aquí vamos, vemos que nos pon a página web da extensión. Entonces vamos aquí. E aquí nos conta un pouco como funciona, que posibilidades ten, as últimas novedades, etcétera se non temos instalado no, no noso móvil a aplicación como instalala, extensións para, para o navegador, etcétera, E aquí temos a suda conectando un dispositivo Android. É unha pena que este en inglés, sabide como é. A veces estas páxinas están tamén dispoñibles en castelán, a veces non. E aquí nos conta como se conecta un dispositivo. Isto é o que dicía de que pode de que hai unha lista de varios os que te podes conectar. Se non nos detectas por nome, podes conectar directa, directamente á dirección IP. E aquí nos pon isto. Comproba o teu firewall, o router, e as opcións da, da rede privada virtual que estés usando. O protocolo require os portos 1716 a 1764, tanto TCP como UDP. Isto é un protocolo, isto é outro protocolo. Entonces, o que temos que facer é ir aquí, ao menú, e lanzar Just. Just é o gestor de, de administración, si queremos llamarlo así. Aplicación de administración para todo en, en SUSE, en OpenSUSE. Aquí en seguridad de usuarios vamos a o cortalumes, o cortafuegos o a de basa, según, según la traducción que usemos. Aquí simplemente vamos a public, portos, e seleccionamos estes portos e pegámoslos aquí, tal cual están, 1716-1764. Pinchamos en aceptar Vamos a parar esto y vamos a volver a lanzarlo. Ahora vemos que aparece un MVQ, e empresa en, en proceso de desaparición. Nos pone desemparellado, pinchamos en emparellar e nos enviaría un mensaxe, unha mensaxe ao móvil dicindo se si queremos emparellar os dispositivos, pinchamos en aceptar, e xa estaría emparellado. Sin selo. En realidade, pode ser útil, pode non ser útil, a veces é máis fácil conectalo por USB, e intercambiar ficheiros así, pero bueno, é bastante útil. Eu utilizo moito a opción de mover o cursor coa co móvil porque é bastante cómodo cando estás vendo unha serie ou algo. E, e bueno, sempre hai cousas que podes querer usar, como compartir algúns, algunhas URLs nun momento determinado e cousas así. Pero bueno, isto é cuestión de probar e se se atopa útil usalo e se non deixar de usalo e xa está. Para deixar de usalo bastaría con ir aquí e desactivalo. Como vemos, xa non figurado de dispositivos móviles. Esa estaría. Isto é todo esta vez. Ata a próxima.